Halo guys, balik lagi bersama saya Sedot Game. Oke, okay, kali ini gua dikasih kesempatan main ID server Europe. Yeay! Lebay banget ya. <laughs> Oke, okay, dia uh, nitip RTA sih ya. Ntar kita lihat dulu. Monsternya. Oke, okay, Milanya. Wow, tank Mila ya. Oke, okay, Malaka. Oke, okay, Malakanya. Orion 128 so far so good TO nya uh TO nya agak-agak gimana gitu ya Rina Rina-nya oke okay sih uh rakannya oke okay. oh rakannya yang ini ya ini Tesarion oke okay. Tesarionnya oke okay sih Jadi gue kepake nah, ini boleh nih Harmonia oke okay. ini Oke, bisa ya. Oke, kita coba ya Diana nanti ya. Duh, nggak view lagi Diananya ya. Aduh, oh ada ini juga nih. Oke, ator bagus Hatornya. Waduh, searanya tiga, men. Gue kira gue doang yang ini ya. Oh, yang ini berarti ya. Oh, ini view nggak oh ini fatal ah ini view ya tuh ini jadi nggak oke okay, bagus lumayan Delvoy-nya aman nggak tuh nggak will lagi sayang banget ya oke okay, let's go langsung RTA oh my god oh my god coba dulu ya let's go. Oke. Okay. red lah, biar si Diananya bersinar ya, walaupun <laughs> nggak view sayang banget, aduh. Agak gimana ya kalau nggak view ya? Kita coba aja. Harusnya view sih, ini mesti grinding ya, mesti farming. Oke. Okay. apa-apa. Waduh. Bahaya ini. Eh, tersil dulu kali ya. Oke. Gue belum pernah pakai unicorn ya. Tahu deh ini. Anjir. What the fuck? Gila. Aduh. Bahaya itu ya. Oke, okay, ini deh. Salah gue tadi ya. Oh, skillnya begitu tuh. Oke. Okay. Prok. Duh, sayang banget. Nggak mati itu ya. Belum ternyata. Oke. Oke, Rapopo. Coba nih dapat nggak? Oke. Uh, uh, uh, ini aja lah. Mau kita bunuh ini ya. Oke, bunuh. Oke. Sleep kamu ya. <laughs> protect deh oke okay. Yeah. Oh, bukan Eh, tag break ya, sorry. Oke. Okay. ini dulu deh, coba deh. Rock. Uh. keren banget. Aduh motor gua. Oh my god, oh my god. Oke. Okay. Uh, mantap. Ini lagi. Oke. Okay. Ganas banget ya. Oh no. Oke. Okay. Mati nggak ya? Mati sih harusnya. Oke, okay, siap. Tidur dulu lalu. Eh, ngapain kok bikin tidur yang ini? Bisa di attack yang ini. Bangun dia. Aduh. Mana kamu ini ya? Oke. Okay. Kok gue merasa bego banget ya? Oke, okay, tok. Aduh, kagak ya. Ini juga nggak guna sih gue giniin. Eh, guna sih kalau si Chandra-nya mati ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Nggak apa-apa. Uh, uh, lagi, bre. Oke, okay, ajarlah. Oke. Okay. gak bingung gue main ini ya. Coba lagi deh. Oke. Okay. nggak ada stripper kita luar biasa ya oke okay. sama si Diana ya gila agak susah ini mainnya oh my god ID-nya masih tahap berkembang lah ya untungnya kita lebih cepat bre miss lagi nih uh, sama aja god oh my god sama aja sama aja Us, mampus oke okay gila. delvoy nih. Ngeheal nih pasti. Ngeheal sih harusnya dia. Oke. Okay. Weh. Mati sekarang gua. Oke. Okay. Uh, glancing nih ya. Oh my god, oh my god. <laughs> Miss lagi. Gila lo kalau miss lagi ya. nggak apa-apa walaupun glancing. It's okay man. Kita bunuh dulu ini si pernahnya. Mati nggak ya ini skill 3 ya? Semoga mati sih. Oke. Okay. Oke. Okay. Oke. Okay. Menang sih ini kayaknya kita ya. Kelihatannya sih ya coba kita lihat lah ya menang nih oke okay. Uhuh. mantap lah ya ada defense break sih oke okay sih ngeprok lah kami lah woi biasanya lu ngeprok brengsek Hati lo oke okay. nice not bad lah ya oke okay, kalah dia oke okay. lanjut lagi biarinlah oke okay. maju duluan Tiana di fan break aduh hancur kita ya gawat susah benar ini ya Oke. Okay. Tiana pasti diajar. Okay. Oh sekarang ya Oh my god Holy shit Duh, gak Duh, mati sekarang. Gila, gila. lihat benar bener ya mati loh cerot oh my god Aduh. Oke. Okay. Pentek ini, Aduh, ngajar siapa ini? Salah, gua harusnya pakai seal ya. Oh, salah mulu sih lu. ajar lah oke enak banget ya pakai ini ya uh bisa buy one kayaknya oke anjir Oh iya dia tinggal sendiri sih ya. Astaga. Oh. Hancur bang. Kayaknya cukup sekian dulu lah ya. Gua agak gila. Susah banget ya. <laughs> Nyerah gua. Oke segitu dulu dari gua. Thank you. Comment, like, subscribe. Bye bye.